Alright, this is DJ Jericho ni 1 and 2. We have never been trained before. You gotta know why. Stay with us. Karibu tena katika channel yako ya DJ Jericho, sehemu ambako unapata mikato ya vitu tofauti tofauti, na leo tuko hapa kwa ajili ya kuonesha namna ambavyo unatakiwa kurespond katika uh, request za Facebook. Mtu anakuomba urafiki, ni namna gani una utamjibu uta na utazingatia vigezo gani katika kumkubali au kumkataa. Kwa mfano ukiangalia hapo kuna watu hapo wawili labda wamekuomba urafiki. Kwa hiyo kabla hujamkubali mtu unaweza ukamwangalia ni mtu wa namna gani, ana vitu gani anavyoposti ili kusudi ujiridhishe kwamba huyu mtu ambaye anaingia naye urafiki maadili yake na ya kwangu vinafanana au mambo ambayo anayafanya yeye na mimi yanaendana, labda kuna kitu ambacho naweza nikajifunza kutoka kwake, au pengine yeye amevutiwa na vitu vyangu kwamba anaangalia labda vitu vyangu hivyo. Sasa namna ya kumwangalia mtu kwamba taarifa zake zikoje au yuko yukoje katika peji yake ya Facebook ziko za namna tofauti, lakini mi kwanza nitakuonesha ambavyo utaangalia kwanza profile yake na vitu gani. Kwa mfano hapa kuna Mary na Dennis hapa wameomba urafiki. Sasa kabla sija confirm nitaweza kuangalia kwanza, labda nianze na Mary. Utagusa huku sehemu ya picha, huku ambapo kuna kivuli cha picha huku, kisha gusa hapo, itakupeleka kwenye profile ya huyo mtu uliyemshika. Kwa mfano mimi nimegusa kwa Mary hapa, kwa hiyo utaona ni Mary Prosper Rust, utaangalia hapa kwa, utakuja sehemu ya about hapa, utagusa about utaangalia zitakuja, subiri. Uh, ah, utamwona ameweka picha, marafiki zake ni huyo mmoja tu, sorry, ni huyo mmoja, ana rafiki mmoja, yeye ni wa kike, amezaliwa tarehe ishirini na nne mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na mbili. Kwa hiyo utaangalia umri wake pia, lakini hamna kitu kingine cha zaidi. Unaona, yaani kaweka tu jinsia na hivyo hamna cha posti wala picha wala nini, yani ndo kama ameingia tu mara ya kwanza labda Facebook huko, unaona. Kwa hiyo unaona kama hana kitu chochote, unaweza ukamkubalia au ukamkatalia. Lakini kabla sijafanya chochote, hebu tu, tuache twende kwa huyu Dennis Felician, na hiyo utagusa sehemu ya picha, utaangalia huyu Dennis ana mcho friends kadhaa, unaona wametajwa hapo baadhi, unaona hapa anasema yeye mimi ni mwalimu wa utamaduni sanaa na fasihi wa vyuo hata shule za sekondari. Unaona, huu ni wasifu wake ameweka pale. Anafanya kazi Korogwe. Uh, alisoma Nunu, Nono Central hiyo hapo. Alienda St. Josephine Bakita School Council, anaishi Tanga, anatokea Karagwe, uh, Shinyanga na Tanzania unaona. Kwa hiyo pia hiyo ni, ni, ni, ni, ni vitu vidogo ambavyo ameweka pale, lakini unaweza kuona kuna picha zake labda ameweka pale, unaona je, zinaendana na wewe ambavyo unataka. Lakini pia unaweza ukaenda ndani zaidi sehemu ya about uone nini kingine kiko kule mm. Yaani unampekua, unahakikisha kwamba unamjua vilivyo huyu mtu ambaye amekuomba urafiki na unataka umkubalie, unaona. Unaangalia marafiki zake alionao mm, vitu kama hivyo lakini unaweza ukarudi nyuma kabisa ukaja sehemu ya post kama ipo kama ipo unashuka chini kabisa unaipata huko unaona post zake mm. ni mtu ambaye anajionesha labda vitu vyake na vitu hivyo kwa hiyo huyu unaona labda hana kitu ambacho kitakuvutia wewe au wewe utajifunza kwake lakini labda yeye kavutiwa na vya kwako kwa hiyo unaweza ukamkubalia lakini tayari umeshamwangalia kwamba huyu ni mtu wa namna gani na vitu kama hivyo. Unaweza kubonyeza hapo sehemu ya confirm, kama hujarizika utabonyeza hapo sehemu ya delete, na kila kitu kinakuwa kimekuwa kama ambavyo wewe unataka. Labda kama una swali lolote, una comment yoyote na maoni yoyote kuhusiana na hiki ambacho umekiona hapa, itakuwa ni vizuri sana kama ukiweka hapo kwenye description, na itakuwa ni vizuri sana. Lakini pia kama umependa video hii, unaweza ukalike na ukasubscribe, itakuwa ni poa sana. This is your boy DJ Jericho 1 and 2. Stay tuned, subscribe na bonyeza kengele, itakuwa ni poa zaidi.